нам, значит, обратились «Газпром», «Нефть», «Ноябрьск», «Нефтегаз», говорит, самое мы будем разрабатывать отдельное месторождение. Месторождение находится на, на наши внутриугодья, на наших оленях базбище, весенник, где идет а, отел у нас рождается маленькие оленята, весеннее базбище, который последний кулачок земли. С одной стороны работает Лукойл, с другой стороны, э, «Газпром», ноябрь, «Нефтегаз». И будут обязательно нефтяные э, страшные порывы, и начнутся, значит, у них рыбалка, охота, которая бесконтрольная, и который <clears throat> начнется отстрел оленей у нас будет, браконьеры, воровство, все. Они сами взяли и соглас согласовали. С нами не было. Последняя комиссия была 20 января Э, была комиссия, было решение другое принято, было решение принято нами, значит, э, создать рабочую группу, привлечь ученым к этому месторождению, и насколько это будет опасно. Э, на, на спустя 30 лет вперед, насколько мы пострадаем. Мы такое решение приняли. А понимаете, а потом, это без нашего согласия, а они, наше правительство решило если будут новые месторождения, это очень большой этот, ущерб будет, как говорится. Разливы нефти, порыв вот это. У меня тоже дети есть. Я хочу, чтобы они нормально захоронили, захоронилась эта земля, как говорится, угодь. Вот последний уголок остался ущемленный. И да. С этих ручьев мы и, и родников, и мы воду пьем, все кушаем, как говорится. До этого жили сколько. Э, а сейчас поэтому не хотим, э, чтобы отдавать. Если будут новые месторождения, вот это порыв, все, жизнь кончится, как говорится. И наши олени, и наши дети, многие, как говорится. Где они будут? Где они будут пасти этих оленей? Они все отравятся, умрут, все. Советует, или, может быть, даже